благодаря digital э, все концепции можем и показывать, да, не только, что а вот это будет такой цвет. Мы будем, а, можем наглядно показать, как автомобиль будет выглядеть в целом, какой он будет салон, да, то есть можно ощутиться полностью а, в, в автомобиле, даже делать да, так 360 а, э, градусов полностью съемку автомобиля. И это помогает клиентам а, более точно, более четко получить для себя, точно понимаю, хотят ли они этот автомобиль или же нет. данном решении мы совместили систему Digital Signage, которая показывает э, какие-то рекламные материалы, с системой Coworking. Так что менеджер в салоне может со своего планшета э, прервать любой момент презентацию и продемонстрировать на большом экране клиенту, как будет выглядеть его будущий автомобиль. Обычно Digital Signage идет со звуком. Соответственно, если мы включаем систему Coworking, надо было как-то полностью останавливать Digital Signage сервер и запускать Coworking сервер. Соответственно, была сделана наша разработка, которая отслеживает активность планшета менеджера и переключается либо на одно, либо на другое приложение.